由你音乐榜上歌曲的综合得分，由播放得分、传播得分、喜好度得分、付费得分、人气得分五大维度汇总得到，综合反映歌曲的整体成绩。其中人气得分由歌曲点赞数计算得出。不久前，由你音乐榜档案馆曾回顾了当时人气得分情况，谁是由你音乐榜人气王？而最近一期接榜，二零二一年第十八期后。 周深则已累计三十四次，且连续二十四周人气得分 TOP 一的傲人成绩，刷新个人以及有你音乐榜的最佳成绩记录。跃升为获人气得分 TOP 一次数最多的歌手。截至目前，周深共有十二首歌曲拿下有你音乐榜人气得分 TOP 一，其中有热播影视剧 OST 有诚意满满的歌曲新唱，也有风格突出的个人单曲。一起回顾。 首支个人单曲《我是你的谁》，二零二零年八月，周深发布个人单曲《我是你的谁》。这首歌由曾为孙燕姿、林俊杰等担任编曲的知名音乐人 Ken C 编曲，J J 林俊杰监制。演绎起音乐来一向冷静空灵的周深，在这首歌曲里爆发出惊人的能量，失控痴狂，我是你的谁，只为求得心爱之人的一句答案。 这首歌不仅是周深在《有你音乐榜》的首支个人冠军单曲，更让他首次斩获并蝉联两周《有你音乐榜》五大维度人气得分 TOP 一。歌曲新唱《起风了》，几年前便已流行过的大热单曲《起风了》，在周深的二次演绎下，又有了新的生命力。不同于女生原版，周深的歌声里则多了份少年的坚定勇敢。 这首歌连续五周蝉联有你音乐榜五大维度之人气得分 TOP 一，更在打榜六周期间均保持 TOP 四高位，并拿下一次周榜冠军。电影 OST《空灵中有树离》，真情而大气的演唱方式，让周深为电影献声的 OST 中也不乏出圈歌曲。二零二一年初，为《侍神令》演唱的主题曲《归处》，用扎实的声线。 唱出电影中秦明与白尼二人生死托付的坚定，歌曲斩获一次人气得分 TOP 一，最高周榜排名 TOP 七。近期为张艺谋电影《悬崖之上》演唱的同名电影主题曲，过去的两周接榜中则蝉联人气得分 TOP 一，且分别拿下冠亚军之位。剧集 OST 成熟的歌曲演绎方式，也让周深备受剧集 OST 青睐。 目前，周深已有六首电视剧 OST 斩获人气得分 TOP 一，《和光同尘》电视剧《大江大河二》主题曲，《明月传说》电视剧《风起霓裳》主题曲，《若梦》电视剧《梦醒长安》主题曲，《要一起》电视剧《锦心似玉》主题曲，《简》电视剧《长歌行》片尾主题曲，《小舍得》电视剧《小舍得》同名主题曲，其他合作曲。此外。 周深也有不少优质合作歌曲产出，为颐和园十七孔桥演唱的景点主题曲《情不由衷》，一上中国主题曲画卷都国风韵味十足，两首歌曲均连续三周摘得人气得分 TOP 一。高人气的背后，是周深过硬的音乐实力、严谨勤奋的工作态度。期待周深再创佳绩。周深的上榜歌曲中，你最爱哪首？ 节目的最后，我们来欣赏周深的现场翻拍吧。 人不害怕。